¡No! Hey, gente del día, tengo un nuevo video, ya es nueva semana, un nuevo video y lo que haremos lo siguiente, yo voy a hacer un reto de FIFA entonces, pero va a ser con alguien, con un hermano de muchos años. Entonces será con mi hermano Javigan. Que lo... hermano. Yo no, yo no en tu canal, hermano. Entonces lo que será es así. Lo que haremos es lo siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo? Por cada gol que metamos, será un reto. O sea, que cada gol que te meta, tú tienes que ir a hacer reto. O cada gol que yo te meta será un gol. Cada gol que yo te meta será un gol. Hermosas palabras por Franzac. Eso no va a pasar, bro. Ay, ay. Entonces, y después ya el que gane le tiene que poner un reto final al otro. ¿Ok? ¿Qué te parece? ¿Perfecto? Dale. ¿Te parece perfecto? Entonces vamos a comenzar por ahí mismo, pues. ¿Estás Dale, cuero. Vamos, para el cuero, pues. Agarra mi control de una vez, pues. Vamos para el cuero. Entonces, ¿qué equipo tú vas a coger? Yo voy a equipo neutro. Ni tan duro ni tan suave. Un equipo bien. El Tottenham, el Spurs. Yo no soy serio. Que, que, Real Madrid, Barcelona, porque ese equipo. Real Madrid está también a lo más o menos ahora, ¿no? Ese equipo cualquiera puede ganarlo. No, hombre, no. Para que tenga un norte. Yo no creo eso, papá, yo no creo eso. equipo tiene, esos plus. <laughs> Pero mira, no me importa. Si vivo, te aguame. Yo no creo eso. Vamos a ver. Listo para correr reo. Vamos a ver quién es mejor, pues. Ya todo conoces mundo quién es el mejor. Y la toco, y la lleva, y acaricia, la besa, la... Bueno, que quiere, yo uh, uh. ¿dónde va? Ey, no, no, no. Ey, bueno, loco. Peladito, loco, peladito, una acá. ¿Dónde va? Ay, el Cristi. <laughs> Ahí va. Uno, dos. ¡Ey, ¡Ey, mano! Tiro esa porquería de tiro libre. ¡Ay! Me está jugando, loco. Uy. Ah. Llévala. Clic. Clic. Clic. Clac. Ey, para tu va. Para tu va. ¡Ah! Tranquita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Aquí mismo. Ahí ya, chucha. Se le quedó la bola, loco. es para pegarle. Sentí tiro que fue, No, no. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Clic. Me nos fuimos. ¡Pichum! ¡Allá! ¡Hola! ¡Chupa! ¡Chupa! Pues va. Va a coger tu reto. estás ahí dormido. ¿Qué le pasa a ese Keylor? Vas a hacer lo siguiente. <coughs> ¿Qué, qué, qué? Vas ahí ir a la cocina. No, ¿qué, qué cocina, qué? Vas ahí ir a la cocina. ¿Pero para qué? Vas a usar esa lengua focarrón. <laughs> Vas a pasar en la estufa donde está sucio. No, de, de ah, no, canto a canto. Qué asco. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Vamos para allá, vamos para allá. de <laughs> aquí a aquí, voy a ponértelo cortito. Pues. ¿Por qué tú haces eso, vos? Quiero otra vez, quiero otra vez. No, no, eso, eso, eso. graba, graba, graba, <laughs> Pues. ¡Ah! I güey. ¿Qué pata pasa, ¿Qué ¿Ya? ¿Qué se siente meterle tu lengua. ya. ya. Vamos para cuero. Dale, cuero. ¡Qué asco, viejo! Sepa que, para que vaya aprendiendo. Porque además nunca un reto de esto contra mí, hermano. Yo soy el mor en FIFA aquí en Panamá, para que sea voy a contratar a tu más que limpieza estufa porque está Por favor, que me da pereza limpieza. Wow, ah, Unas filigranas aquí. No, nada, eso. Ábreme. ¿Cómo tapar el pollo? Ábreme. Nada, nada, <laughs> nada. Duro. Mucho fútbol aquí, mucho fútbol, suave. ¿A quién se la doy? A nadie. Piérdela, pues. Un regalito para vos, pa' ver. ¡Ay, a la verga! ¡Bichimá! Ahorita con el relado, loco. ¡Bichimá! ¡Ah! ya! Eso fue con Benzema, mo. Benzema que topa con él. ver, ah, loco? Pues, vamos ahí. Vamos a abrirla. Fuimos. Al segundo. ¡Ah! ¡Ana! Esa que tú estás viendo que, que, que, que. Agarra la bola y ya una, vaina. Hey, disculpa a la gente que me, estoy, que me están escuchando siempre pero es que en rara, si yo juego FIFA. enviar rara, real en vida. Así le meto amor, ¿sí o no? Eso no es amor, Se fue larga, se fue larga. Uno. Uh. Mo, ¿qué sopas de tu portero, Mo? Ya, loco. Te falta efectividad, hermano. ¿Qué efectividad qué? ¿Qué efectividad qué? Eso es lo que, le, eso es lo que diferencia entre alguien que sabe jugar y alguien que no sabe jugar. Efectivo, no voy a fallar goles. Ya, ya te golear. Bueno, como hombre, con tu lloradera. ¡Ay, a la verga! Pensé que esa focarrón se resieta. Está aquí que disparando, que busque Oye, Oye, pero está regalando. Cállate la boca, que acá que Ay, a la vida. Pensé que te iba a comer el cuento. Que va, me la leí. minutos Todavía no mete gol. Todavía no me tengo... Ya, Te Pero dando que me tiro a la puerta y no golea, bro. Así no. Así no. No quiero ponerte a hacer otro reto y estás fallando. Yo me voy de aquí. No me decepciona. Vamos a dormir bueno mi gente, a la hora de editar el video no se grabó la segunda parte Disculpe de antemano mi vaina Qué cagada, Pero voy a dejarle una vez lo que fue el último reto Y algunas partes que dieron risa cuando estamos jugando fútbol O sea, cuando estamos jugando la segunda parte Así que espero que les guste el video Está bueno, está bueno. Sí, si usted quiere una parte 2 así completa con cualquier otra persona, si con Javi, eh, no es revancha, usted me dice y lo hacemos de una vez. Así que muchachos. Bueno, bueno, iniciar el segundo tiempo, pues. No, este es segundo tiempo le, juro que voy a meter un gol. Le, le meto más goles. Por usted le voy a meter. Le meto más goles. No, no, no, nada eso. Más goles, bro. Y comienza la intensidad del fútbol. ¿Qué tú me puedes decir, señor Javi? Ay, lo perdí. Nunca. Ay, me la hizo para, Ay, está virreando, me cae patada para ti. Pero pon la amarilla, ¿o qué te cuesta, loco? Mira, mira, y la tiene y está mirando para otro lado, vea la huevada. Pero esos centros que... ¡Espumea! ¡Eh, no, que eso para comitimo. Eso que ¿Qué sopa para comitir? Y eso que tienes Chao. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Oh! ¡San Keylor! ¡Keylor! Pero qué tiro libre es que, árbitro. ¿Qué tiro libre es que? ¡Micho! Todos los males que han jugado conmigo FIFA saben que yo odio a veces más. a los mete. ¡Uh! Apretado que no tienes, hay que desvirgarte ya. ¡No! Te incomodé. Trista. ¡Y! ¡No! ¡No, y no hay córner! ¡Ah! ¡Chucha, se salvó! ¡Quiebra! ¡No! <laughs> igual tienes que hacer tu reto porque ya se metiste otro gol, otro gol, era otro gol peladito va a sufrir. ¿Sabes qué te voy a poner a, comer, hermano? ¡Qué mocha! Ahí, pero el chon, chon y pa. Pensé que pica más que en más viejo. que... te Tiene Tiene que, sí. Tiene el poder chumbo, hermano. No, no. Eso o me chupa los <laughs> Qué cueco, loco. Mira, cómete tu <laughs> ahí, chombo, lo mueve, mueve, mueve. Vamos, vamos, vamos. Ya. Bueno, tu pues. Métetelo bien duro, bro. Vamos para allá. Completito, completito. Completito, completito. Espérate, espérate, espérate. Dale, bro. Trágate tu vaina. <laughs> Con la cueca. Uy, viene, lo dejo It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Ay, te pica! ¡Pica, pica, pica! ¿Qué pasó, manish? ¿Qué te pasó, manish? Ay, a la vida, loco. El freno aguantó, loco. Espero que le dé like. Like, espero que le dé. Suscríbase. que pero que le den like, suscríbanse. Y después espérame que me aguante el picante. Y que más, compartan el video. Leche. Chao, párate, ahí. bien. Charfre <laughs> no puede, no aguantó lo que decía, pátame leche, <laughs> ¿Hielo? No. Ahí la, no aguanta. Otro vamos. Charfre <laughs> no aguanta, loco. Está llorando. No intenten esto en encanta no lo intenten. Pero no aguanta, loco. Está cogido. Está cogido. Pues mi gente. <laughs> bien porque. Habla tú, habla tú. Yo te lo dije, hermano, que ibas a poder reo No le metí muchos goles, pero bueno, le gané 1 a 0. Pero tuvo que hacer dos retos. Ya cogió lo suyo, así que espero que se suscriban a este canal de Franzac. Van a haber muchos retos más, adelante. Espero que les guste este video y compártanlo. compártanlo. También al canal de Javi de una vez aquí. aquí me lo voy a poner la descripción. Aquí, aquí, el circulito aquí. Aquí el de Franzac. Y espero que vayan un nuevo video, muchachos. Así que Vai lá, vai lá, vai lá. Oxe.